lumago sila, ay ganito na rin mga kailangan nila alaman. So, ayun, uh, syempre tayo naman, kami naman ang inaasahan na maging advance sa ganyan bagay. Uh, bilang mga member ng iglesia, kailangan namin paglago sa kaalaman. So, yun. So, now I am trying na magbukas ng uh, ah, kaisipan namin siguro uh, nag-aaral pa tungkol sa mga bawat sa, sa mga susunod pa po natin ang pag-aaral. Okay, so ikaw Lisa? Yun po, salamat sa pag-aaral ngayon kahit nasa introduction pa lang tayo. Meron pa rin po talagang inputs na thoughts to ponder dito na katulad nga ng mga nasabi na natin yung experience niya. Napakaganda ng book of Romans. Dahil, yun nga, nakapalaw dito yung mga experiences ni Paul sa missions, sa apologetics, at saka sa pastoral na mag-bigay sa atin ng mga learnings, encouragement, yun nga po, at yung isang nagpa, ano, na, ano sa akin kaya ay itong subdivisions ng romance. Yung chapters 1 to 8, 9 to 11, yung chapter 12 onwards na napangita ako yung situation sa about Christian living natin sa point ng pastor. Pareho po, pareho kami po na gusto pa yun po sa akin din dahil sa salvation ko, so napakabago pa lang. Pagka, ano po, parang sinasabi sa akin na basahin ko to, yung justification by faith, itong Romans na. Parang kung mas lalong, kung maintindihan, lalong lumalim pa sa pananampalataya at lalo na po sa Okay, so wala na. So pag meron kayong na encounter na gustong magturo sa inyo ng tungkol sa kaligtasan, so para inyo na sabihin na ma-discourage yung tao ay ito itatanong nyo. Nabasa mo na po ba ang buong book of Romans? Uh, ngayon, pag sinabing tamang katuruan. Uh, pag sinabing pag sinabing eh, hindi pa naman, oh, isa, basahin niyo po muna sa kanya ako turuan. Sa kay bumalik. hmm. Pero ito po yung ginagamit sa ano, at Roman Roman Road. Yun nga eh. Ang problema, pag Romans Road to Salvation, ibig sabihin, proof texting lang yun eh. Kuha lang dito, kuha. <laughs> Roman Road. diba? Namili lang ng mga text sa ano eh, sa mga promance eh. If you confess with Ah, your yun. mouth. Yan, nawawala. Ah, Romans Si ano na yun? Romans 10. Romans 10 yun din yan. Ah. Ah, Romans ah. 10. Kaya- Romans road. Ayun, ayun eh, sa ulo, Romans Road to Salvation, yun lang sasabihin. Eh, ano yun? Hindi ganun. Eh, basahin mo muna. Kailangan, alam mo yung buo. Yung bongo. Siya yung romance role. Nag-take lang sila. Nag-take lang sila without emphasizing yung yung rigid na part ng isang tao. How simple we are in the uh, pero din naman sa ano, nagamit nga, kasi lagi yung system. Yung, yung, yun, yung image, parang rapid, ano yun, eh, hindi malalim hindi yung parang, ano lang, by pan, by pan. nagiging mababaw kasi nga doon hindi, yung, yung, hindi na-expound, hindi na-dig, hindi napaunawa. Yung, yung, siyempre, ipipresent ko yung ano eh, yung Panginoong Diyos na banal, tapos, ikaw na makasalanan, kung gano'n ka pamakas palanan, Di ba? Sa harapan ng ano ko. Tapos, ngayon, kung paano para tanggapin niya yun. But yun nga, yung romance road ay mabilis na yun. Kasi ang nakasenter sa oh. tayo, price lang. simple. Kaya nga, yung kahit nga Armenian, ginagamit yung Roman Road to Salvation. Eh. Hmm. Pero yung aral nila kontra doon sa Book of Romans. <laughs> diba? diba? Oh, di ba? Oh, ibig sabihin, hindi na naintindihan yung Book of Romans. Baka ilang baka ilang mga alam nila sa ano sa Book of Romans yung pinili nila ng mga talata na, na bumuo ng Roman Rules of Salvation. Yun ang ibig ko sabihin eh. So magiging hilaw yung at hindi tama yung kanilang doktrina sa kaligtasan kung sa, sa ulo lang nilang talata eh yun lang na, na naka-list doon sa Roman Road to Salvation. Kailangan alam nila yung buong romance. Oo. Kasi yung tinuturo ni Apostol Paul sa romance, yung, di ba, yung from the very beginning ng romance yun, yung, yung kasalanan, di ba? Kasalanan, inano ni Paul no, talagang mala, mahaba yun. Kung gaano ka makasalanan, tapos, kung paano rin tatanggapin sa ano, yun nga, pumasok yung justification by faith. Sa atin naman, kung sinabi ni Chris kanina na yung Christ love ng yun sa atin. Sa atin naman, complete naman sa atin. Kasama doon yung, yung, yung Christ, the love of Christ, the love of God, pumasok na sa atin yun. Kasi ngayon sa atin, talagang ano yun, bigin na malalim na kasi yung sa romance code sa dito ano eh saglit lang yun tapos ano ready ka na oo oh, di ba Oh. Is pray to receive. Hmm, pray to receive. Without, ano, uh, Okay lang naman sana yon kung maakay mo siya at madadala sa regular sa church, eh, doon mo nala ang turuan. Pero hindi naman kasi ganun ang ginagawa ng mga nagtuturo ng Roman Road to Salvation eh. Doon ay eh, mapagpasya ka lang na ikaw ay sumampalataya sa ating Panginoon sa Kristo and then pagkatapos wala na, iiwan ka na. Kaya ang kinauwian tuloy nung Romans Road to Salvation na mga tao na gumagamit noon, ang kauwian resulta niyan ay yung false conversion. False conversion. Eh hindi natin inanais yun. Kaya ang, ang ating nais ay maipaunawa sa tao yung doktrina talaga ng kaligtasan. Hmm. So dito kasing letter of Paul ay ito yung masasabi natin ng thesis about the doctrine of salvation. Kaya kung kaya kung isang tao ay nais mo na mapaalis dahil tuturuan ka ng doktrina ng kaligtasan, yun ang hamon mo. Alamin mo, o basahin mo ang buong Book of Romans. Kung hindi mo pa nababasa yan, ay saka ka na lang bumalik pag nabasa mo na yan. Di ba? Pero pag nagtanong siya, yun naman ang opportunity mo. Oo. Ikaw naman ang makabahagi. Oo, kasi kapag sinabi niya na, at saka pag sinabi niyang nabasa niya, eh di, i-reiterate mo lang sa kanya yung doktrina ng kaligtasan na nasa Romans, di ba? Mm-hmm. Hindi niya po pwede na uh, tanggihan or sabihin natin ikaw ay uh, ah, kontrahen dahil sinabi niya, nabasa niya eh. O, oh. Eh di, mapapagtango na lang siya kahit siguro sala sa doktrina nila, di ba? Eh, kasi binasa niya. Ibig sabihin, pag sinabi niya binasa niya, tanggap niya. Mm-hmm. O, oh, eh, pag di niya tinatanggap yung turo mo ng sa kaligtasan, o ba, eh, sabihin mo, eh, di, di ba binasa mo yan? O oh, ba't di mo tinatanggap ngayon? Eh, eh ikaw pala yung nagkukunwari lamang na oo, oh, binasa mo, baka naman talaga hindi mo alam. no, <laughs> oh, sige, ganun lang yun. Kasi marami dyan ng mga ang lalakas ng loob magturo ng doktrina ng kaligtasan, pero hindi talaga nila alam yung, oo, yung doktrina ng kaligtasan. No, kasi kung alam kong nabasa nila yung buong Romans at naintindihan nila, hindi na sila magre-rely doon sa mga gawa, di ba? Mm. Sa works. Oh, work salvation tapos, di ba? Ang mga mga work salvationist, di ba, gumagamit ng Roman road salvation. Hmm. Samantalang nandun mismo sa Book of Romans yung talagang paulit-ulit si Apostle Paul na we were justified by faith alone. And then tinitira nila yung faith alone. Hmm. Oh. At ang ipang ang ipanglalaban nila sa faith alone ng James Oh, <laughs> James 2, diba? Oh, saan ka naman nakakita niya na eh, isang talata lang yung ano, yung James 2 na ginamit nila doon. Eh, yung Faith Alone, napakaraming talata doon sa Book of Romans. Tad-tad ng yung elaboration nga ni Apostle Paul na justification by faith alone yung nasa Romans. Kasi nga, yun ay regalo eh. Mm-hmm. Ang regalo, walang bayad. Walang bayad. Kasi pag ang regalo, eh, ibig sabihin yun, pag sisikapan mo, mm. yung righteousness, Tama. by your own means. Kaya tayo ay may matibay na pinagkukuhanan ng ating doktrina ng kaligtasan na ang kaligtasan ay sa Diyos lamang. Siya ang pumipili, merong hinirang, at ang kaligtasan ay hindi sa pagitan ng gawa, yan ay kahit hindi ka na pumunta sa iba pang mga talata ng Biblia, doon ka na lang magpaikot-ikot sa Book of Romans. Diba? Kaya, kaya ako, saludo ako at sangayon ako doon sa sinasabi dito ni Luther, ni Martin Luther, <laughs> diba? na, uh, pag-aralan mo, isang Kristiyano dapat, eh, sabi, babasahin ko, a Christian man should not only learn it by heart, word for word, <laughs> but also that he should daily, daily deal with it as the daily bread of men's souls. O parang pinakapagkain mo na, eh, di ba? Ang pagkain, eh, sabihin, eh, kabisadong kabisado mo na yung kinakain mo eh. Yeah. Ganun mo itatrato ang uh, Book of Romans. Kaya kung gusto mo na mag, parang sa akin, napaka exhausting na masaulo mo pa yung buong Biblia. Pero I suggest na kung gusto magsaulo ng salita ng Diyos, Tama nga yung sinabi ng sang sangayon ko kay Martin Luther na sauluhin mo word for word and of course, natutunan mo to by heart. Hmm. Na. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.